Llevo en la rama bastante tiempo, soy desde el año 2010, me trajo un amigo mío que conocí en Circuitos 2, <laughs> él se llama Francisco. En esa época, pues, él me invitó al capítulo de robótica y automatización y realmente nunca entré al capítulo de robótica, pero pues sí llegué a la rama. Era más bien una persona tímida, <laughs> Eh, me costaba trabajo, digamos, entablar conversaciones con una persona que apenas la conocía. que pues he aprendido a hacer eso, a ser digamos un poquito más relajada, más sociable, a hablar con más personas. Eso ha hecho esta experiencia inigualable porque estoy segura que no hubiera podido aprender eso si hubiera estado solamente pues, en clase.